Assalamu wa rahmatullahi wabarakatuh, ndugu yenu hapa Fares Alhajri kutokea Oman. Hapa tuko Amerika ajili tulifungua enterprise yetu hapa Amerika, inaitwa Hakwa Wellness, Hakwa ya afya, na ajili tunafanza kuweza kuendelesha hii faida ya mafao ya aquapathy. Tumeita hakwapathi ni maajili nimefound hakwapathi na aquapathy ina majina matatu: aquapathy au hakwa revitalized therapy, kuweza kuweza kurudisha maisha kwa njia ya ya matibabu ya hakwa au aquapathy medicine, matibabu ya aquapathy na hakwa pathi inatokea kwenye majina matatu kwa ajili tulisajili hapa kwenye library ya Congress inaitwa United States Patent and Trademark Office USPTO iko chini ya Congress office ya Congress ajili kwa kuweza kuipa hii jina ya kiilmi ya kuwa ni matibabu mapya ya kuwa binadamu aliumbwa hakutengenezwa. Kwa hivyo kiumbo cha binadamu kinakwenda sawa, afya yake zote tano, afya ya physical, ya kimwili, emotional, ya ki emotions ya tatu ya kiakili kwenye ubongo uh, ya mental, na ya ine ya spiritual kiroho ya spirit, na ya tano uh, social kwenye mambo ya social na nini kuongea na watu na hivi na nini, kuweza kufahamu dunia, kufahamu binadamu, ku, ku, kutizama maisha kuwa ni mazuri kuliko kuwa kutizama mabaya, kutizama kama wakati unapitiwa na magumu, unaweza ukaona kama itapita tu mara moja, na kuwa dunia kuna heri nyingi, zi, nyingi za dunia, ndio katika mambo ya emotion, ya emotion ya social na mengi zaidi ya hivyo. Basi kwa hivyo katika hivyo viungo vitano vya binadamu akiweza kavifikia vyote vya afya tano, basi ndio katika research zetu tulio miaka 15 tumegundua kama mwili wa binadamu, kwa binadamu aliumbwa aliumbwa hakutengenezwa. Kwa hivyo kiumbe cha binadamu inaitwa living organism, kiumbo kilichoumbwa. Lakini kila kiumbo kilichoumbwa kina kinaitumania kwa kuweza kupata viunge vyenyewe vilivyotengenezwa non living things na vile viliumbwa havikutengenezwa na hivyo katika kabisa very clear ni tano zimo, ni ziko ine kuna maji na oxygen tunaita hewa na hydrogen ile mfuke wa maji na energy, nguvu, taka, moto. Vitu vine vitano ndo binadamu anahitajia kuweza kubakia kwenye mwili wake, inaitwa homeostatic state, kwaweza kubadilika katika balance ya kuweza katika afya yake zote tano kuzifikia. Kwa ajili hapa Marekani iko naitwa osteopathic medicine, alio alifungua College of Osteopathic Medicine hapa kutokea Amerika, alikuwa ni scientist na kuna story yake ndefu zaidi ya hivyo, na akafungua college sasa wa, wa madokta, sijui kama ulishaona dokta anaitwa Doctor of Osteopathy D.O ni tofauti na medical doctor MD. Kwa hivyo doctor osteopathy yeye kazi yake ni katika kutizama katika vile viungo vya osteopathy kwa mwili wa binadamu uliumbwa na mwili wa binadamu una uwezo kuweza kujitibu, una uwezo kuweza ku create ile balance na kuweza ku maintain kuile inaitwa maintenance yake inabakia kwenye afya zote. Sasa Hakopathy ndio wakati tuligundua sisi na tukai assess hapa tukaifanza, inakamilisha osteopathy kwa vipi? Kwa ajili osteopathy inaongelea kwenye mwili wa binadamu uliumbwa, unaweza kujitengeneza, unaweza ukaji unajitibu, una, una, unajitibu, unajihifadhi kwenye afya yake, inaitwa self healing, self maintenance, self self-regulation lakini ule mwili unapotezewa una, una na mengi sana ina, alafu ndio inaitwa maradhi inaweza kutokea katika vile viungo vitano tulivyoongelea vya afya sasa inakuwa sababu yake nini kwa ajili ule mwili wa binadamu binadamu aliumbwa hakutengenezwa na vile alivyoumbwa anahitajia vile viungo vine kwa ajili hivyo vine inaitwa wengi wa mascientists walifanya research sana, lakini kila kimoja peke yake. Uliwahi kusikia wanasema water therapy, elaji matibabu ya maji kwenye Japan, katika Japanese uh, nini association ya nini eh, ya, ya medical na Amerika hapo Wamerika wengi mascientists walifanyaga research ya kunaitwa matibabu ya maji ruwa kusikia na kunaitwa matibabu, matibabu ya oxygen hydrogen oxygen therapy na kuna ilo inaendelea sana na imefika mbali na kuna matibabu ya hydrogen hydrogen therapy na kuna matibabu ya energy energy therapy kufanza riadha ni energy na kuna mengi sana. Basi hivyo vine kutokea katika upande moja, master moja, katika resource moja, source moja kwenye maji ya moto, ndio inaitwa pathi hakwa revitalized therapy. Sasa hii hakwa pathi ni kwenye maji, kwa ajili maji iko na oxygen na iko na hydrogen, ziko molecule mbili za hydrogen na molecule moja ya oxygen, lakini maji inahitajiwa nguvu, inahitajiwa moto kuweza kuweza kuacha kuanza kuza split zile hydrogen na oxygen kwenye maji. Kwa hivyo lazima yawe ile maji yapate moto, yawe ni ma, ya moto. Sasa kuna namna nyingi kuweza kutumia eh, matibabu ya maji, ziko karibu 19, lakini muhimu zaidi ni namna ya kunywa kunywa maji ya moto, na halafu kuna vipingi vingine karibu 19. Sasa kwa hivyo hiyo maji, matibabu ya maji ya moto, aquapathy, aquapathic medicine, aqua vitalized therapy ndio inaweka kwenye mwili, ina, ina supply, inakupa maji na oksijini hewa hewani na inakupa hydrogen ili mfuke wa maji na, na, na nguvu, taka, energy. Sasa ukatizama katika elimu wanasema hydropathy. Hydropathy ni elaji ya maji. Hydro kutokea kwenye kalimati ya Latino inaitwa maji. Pathy ni kwa Kilatini inaitwa matibabu. Kwa hivyo hydropathy ni matibabu ya maji. Sasa ha hydrate ni kwa, kwa wanasema tu wa kiilmu wanasema hydrate. Kwa hydrate inatokea ni hydro ni ile maji. Kwa hivyo kunywa maji ni mandoko kwa kiilmu wanaita hydrate kunywa maji. Sasa maji ya moto akiwa ni ya moto, hapo inakuwa ni hakwet, eh, Ndio tulifanza tulisajilisha hiyo eh, nini kwenye Library of Congress hakwa revitalized therapy. Kwa hivyo ni matibabu ya maji ya moto. Kwa vipi? Kwa ajili ile quet au haikuapathi sasa anayekwambia hydrate ni kuweka mwili kunywa maji hakwete imekuja ni ilmu mpya kuwa ni kuipa mwili maji na mfuke mfuke wa maji hydrogen na oxygen ule inaitwa uh, hewa hewa na energy nguvu nguvu energy moto basi mwili wa binadamu unahitajia vyote vinne haitaji tu peke yake maji wala haitaji peke yake oksijini ya hewani wala haitaji peke yake hidrojeni na hiyo mfuke wa maji wala haitaji peke yake nguvu energy inahitajia vyote vine kwa pamoja. Kwa hivyo wakati unatumia matibabu ya maji ya moto, wakati unakunywa maji ya moto, wakati unatumia kinje yote inaitwa aquapathic medicine au aqua revitalized therapy kama tulivyofahamisha, au aquapathy, ilaji ya maji ya moto hapa uh, um, Marekani ndio tulifanza hivyo, na ni ilmi tunaifuatilia jili tulisajilisha na sisi ndio tuligundua hiyo ya matibabu ya hakopathi hako, assist tumeisajili kumulikia yake na ownership yake imesajiliwa. Sasa vipi tena mwili wa binadamu unafanyikiwa na vyote vine kwa pamoja kutokea kwa kitu kimoja, maji ya moto? Vipi kwa ajili wakati un, ya maji, kuna kutokea research kwenye University of California Walifa, UC Davis scientist walifanza research kutaka kutizama pH ile power of hydrogen ya binadamu, kama mwili wa binadamu ile maji wanaweza kubadilika nguvu yake. Wakawa kila wakiweka wanaipandisha moto kuanzia kwenye mfuke wa kawaida yani ya to, e, e, daraja 25 eh, Celsius kila ikienda inapanda moto ina, inazidi moto inakuwa maji ya moto uh, basi ile pH yake inageuka pale pale inabakia pale pale lakini inakuwa inajigawa eh, kutokea POH na PH, eh, OH plus na H minus inaitwa hydrogen ions, ionati za kihidrojini, na hiyo ni kielme, na hydroxide ion, ionati za kioksijini. Kwa hivyo kwa hapo kwenye maji yakiwa yana nguvu, wakati yanazidi moto, kila yanavyozidi moto, kila inazidi nguvu ya hidrojini mfuke wa maji, na kila inazidi kwenye upepo wa maji inaitwa uh, upepo, manake e, pumzi ya maji inaitwa oksijini, oksijini. Kwa hivyo binadamu wakati anatumia ile maji ya moto hydropathy, hydropathy anako pale pale mwili wake unafanyikiwa mengi kutokea kwenye maji, kwenye kutokea oksijini, kwenye hidrojini na kutokea kwenye nguvu energy, vyote vine. Kwa vipi? Kwa ajili inakwenda kwa njia ya damu, halafu damu ndio inapeleka sasa kwenye kila kium, kila organ, kila kiumbo cha binadamu na kila selini na kila fasi mpaka na ubongo wa binadamu unahitajia vyote viungo vine kwa pamoja, zote ine pamoja. Kwa hivyo wakati unakutumia ile hycopathy energy ya maji ya moto hycopathic medicine au hako revitalized therapy heart, wakati unatumia hivyo unakuwa sasa ndo unahifadhi mwili wako kubakia na maji na hivyo vyote viungo, viungo vyote vine kwa pamoja, wakati kwa ajili mwili wa binadamu wote ni kama samaki imekauka. Mwili wa binadamu wote ni 75 kwa mia, 75 kwa mia ni maji hata ubongo wa binadamu nane kwa mia ni maji, unahitajia maji kwa wingi. Ya pili, tukitazama kwenye upande wa oksijini oksijini zile selini zinaitwa red blood cells, zile selini kwenye damu ndio zinapeleka oksijini kwa njia ile hemoglobin, basi ndio inapeleka kwenye mapafu, ndio inapeleka kwenye ubongo, na ubongo unatumia oksijini kuliko yoyote mwili wote katika mwanadamu, katika viungo vyote inatumia 20 kwa mia na ndio zaidi kuliko kiumbe chote. Haya, pia ya hidrojeni hidrojeni ni muhimu sana kwa ajili, tizama, gari inahitajiwa engine. Sasa ule bongo wa binadamu ndo engine ya binadamu, lakini sasa gari inatembea kwa yale ma, mipira. Ile mipira ndio inaipeleka gari inakwenda mbele. Sasa bwini wa binadamu wao uli, uliumbwa kitu kinakufanza ile nguvu yako kutembea, zile selini, zile damu napele kwenda, kila kitu kinachofanya mpaka kwenye selini za bongo, kila kitu vile zile neurotransmitters zile zinazopeleka information zinaweka hivi napeleka hivi napeleka eh, zile eh, instruction kwa yenye mwili wote kufanza kazi zote kwa ajili ya ubongo ndio una unahakem kila kitu katika mwili wa binadamu kwa hivyo inaongoza kila kitu inahitajia ile hydrogen kwa hivyo hydrogen ni muhimu sana sana sana na hakuna njia yoyote kuweza kupata hydrogen ya kutosha isipokuwa kwa njia macho kutokea njia moja njia moja tu maji yawe ya moto isiyo baridi wala si sio kifukuto ewe moto sasa ya ine ndio ya mwisho ndio energy ndio nguvu kiswahili tasema ni nguvu energy au moto ni nguvu kwa hivyo ukatizama kwenye inaitwa kwenye kielmi inakuwa inaitwa eh, eh, eh, kanuni za thermodynamics the, the laws of thermodynamics ile ile wanazisoma kwenye ma, maskuli kwenye ma university wanafundisha hiyo wanasema ile law ya kwanza ya thermodynamics ile kanuni ya kwanza inasema kuwa moto nguvu unakwenda kwenye kitu cha moto kwenye kwenda kwenye kitu cha baridi sasa hayo maji ya moto tunakati tunaongelea kila mara yana ni ya moto kuliko mwili wa binadamu hara, mwili ile harara yake au nini moto wake katika mwili kwa ajili ndo hapo sasa inakuwa inapeleka ile nguvu kutokea kwenye yale maji inahamisha kwenye mwili. Kwa hivyo mwili unapata pale pale kwenye damu, ndo fasi ya kwanza inachukua, inapata ile maji, inapata oksijeni, inapata hidrojeni, inapata eh, ile nguvu energy. Sasa pale pale damu sasa inapeleka kwenye kila kiumbo cha mwili wa binadamu wote, inapeleka kwenye ubongo, inapeleka kwenye mapafu, inapeleka kwenye maini, inapeleka kwenye mafigo, inapeleka kila mwili wa binadamu, kila kiumbo cha mwili wa binadamu binadamu, kinahitajia hivi vyote vine. Kwa hivyo ukaweza ukahifadhi hizi, basi ndio unabakia kwenye afya yako, ajili uliumbwa, we hukutengenezwa, na afya zako zote tano tulizoziongelea unazipata kwa kuweza kuhafidh kuhafidh hiyo kuitumia hii matibabu ya maji ya moto. Kwa hivyo ni elimu kubwa sana, na tunajitahidi hapa Marekani na tuko na kwenda vizuri. Tunatajia kila la heri na afya nzuri, mwisho maisha maisha mazuri, maisha ya afya, na hii habari mwipelekeni, fanzeni subscription, fanzeni like, pelekeni habari wengine waweze kufanyikiwa kwa ajili afya ni kitu kikubwa sana. Asanti sana, kwaherini. kunyweni maji ya moto. Stay hakwetet bakia weka maji ya moto hakwet kwenye mwili wako. I wanna my hako, anataka kunywa kugumilia maji yangu ya moto au hakwa yangu, hakwa yangu, hakwa inaitwa ndio maji ya moto. Asante sana, hivini.